Dolors Majoral és una de les representants del lesbianisme separatista. És també la persona que va viure amb Grete Lamann els darrers 18 anys de la seva vida, formant part de les seves biografies militants i personals, però també de la biografia política del moviment feminista i de lesbianes a Catalunya. Parlar amb tu és parlar en, en dos àmbits diferenciats una mica, no? que, que de fet acaben ajuntant-se. Un, un és el, la història, l'altre la biografia, no? el que seria la història de, de la, o l'evolució del moviment de la, o de lesbianisme separatista de, o del moviment de lesbianes i també, la, per una altra banda, la Gretel, la Gretel Amant, no? la que sí, va ser la teva, la teva companya. El personatge, sí. De fet, actualment, en, en els dos àmbits, precisament en, en la persona i en el moviment, possiblement un dels, un dels problemes que tenim ara és que la gent no sap, no? que la gent no coneix, que la gent, la gent recorda qui és la Gretel, però, per exemple, no sap que va liderar el, eh, el, lesbianisme separatista. Què seria sí. per tu el lesbianisme separatista o què va representar? Sí, eh, bueno, ella és la que el va liderar aquí, a Barcelona, a casa nostra. De fet, el, el lesbianisme separatista no és res més que un, un posicionament de vida perquè no podem dir ni polític ni social, és de vida, que és integrador, o sigui, ella, la, la seva màxima, eh, lo, públic, lo privado és públic, no? Aleshores, no, no hi ha separació. És una postura de vida, és una, una, una, bueno, sí, una postura. Respon a una ideologia de, dins del, del feminisme radical que eh, aleshores ja s'hi suma el fet de ser lesbianes i el fet de disposar de la idea i la voluntat de ser separatistes. És una voluntat de ser-ho. És clar que també hi ha teoria, eh, la, gran, la gran impulsora del lesbianisme separatista és la Shirley, Sheila Jeffreys, eh, de la Universitat de... Ara és, és anglesa i és, està a la Universitat de Melbourne, Austràlia. Ella és la, la primera gran teòrica. Eh, que s'hi sumen, bueno, després totes, totes les lesbianes que han escrit, el Grey Lourd, i fins a la Mary Daly, la, la més coneguda també, passant per la Dominique eh, Sander, ai, perdó, <laughs> la Dominique de, de França, ara no em surt el cognom, però és igual, que aquestes més lesbianes, més, més teòriques, més conegudes, dins del feminisme, que arrel de, de la seva consciència feminista ha esdevingut separatista. Que, per què? Perquè no conceben eh, no, o no concebem, o la idea és no concebir, el que passa que la realitat sempre ens supera i tothom eh, tirem per allà on podem i fem el que podem com a tot arreu. Però respondria a una autovaloració mm, màxima de lo que és el fet de ser dona. El fet de ser dona amb totes les seves vessants. O sigui, eh, ser capaç de ser totalment autosuficient, totalment autodirigida, individualment, cadascú amb les seves capacitats. No, no, no haver de dependre de cap dona, de cap, altra, de cap altra dona, de cap altre moviment, de cap altre home, precisament no és allò de que l'esbinisme separatista ha de capar els homes. No, no, això, <laughs> això és una fàbula i això va, es va estendre no se sap com, però no. És, ja et dic, Potser és una... de l'escum, no? Uh, sí, <laughs> sí, de fet va ser un detonant, l'escum de la Valeria Solana, sí. Però el, el fet és de donar el màxim valor a la, la màxima autoestima, la màxima capacitat i la màxima autosuficiència individual de cada dona i, i saber el valor que cadascuna tenim i que podem potenciar sense haver de dependre. Aleshores, posat en pràctica entre nosaltres, eh, sí que hi va haver la, la primera època de quan ja la Greta va fer les primeres traduccions de, de textos que venien de fora i que és clar que era de les poques que sabia idiomes en aquell moment, parlo dels anys eh, 75, 76. Bueno, ella va ser la, eh, hi ha aquest malentès, o, o no malentès, que la, precisament l'escum que tu has anomenat el va traduir la Lídia Falcón, però és que anteriorment l'havia traduït la Gretel. O sigui, eh, però el van fer amb una edició pirata totalment, tan pirata, tan pirata, que va ser de molts poques fotocòpies. I llavors la, la, la Lídia Falcón ho va fer més a l'engròs i és el que ha reixit més, el que s'ha conegut la traducció de la, de la Lídia Falcón, però de fet és el mateix i ara no sé per què t'ho deia això, però és igual, que això que va ser com un detonant, ella va ser la que va començar a traduir textos i la que ens va doncs, més entusiasmar a les dones que eren més al seu entorn en aquell moment, més, i, i totes érem lesbianes i evidentment totes teníem un, un, un ideal comú, partint també de, de ser feministes radicals i de ser feministes conscients i reivindicatives i lluitadores, totes, totes, tot el cercle. I també, és clar, sí que ens vam eh, animar a ser, a ser doncs, eh, separatistes el, el màxim que podíem, fins on arribàvem, evidentment. I d'ideologia sí, i jo d'ideologia, per poc que, que puc, la, la mantinc i la, la mantenc i la difonc, però, mm, clar, la societat, estem en una societat mixta, Tampoc no podem dir perquè a escena no hi passo perquè hi passa un home, evidentment. Però, bueno, aleshores eh, vam tota començar manera, a crear... És, és, és, clar, ara pot sobtar, no? Precisament aquest, aquest precisament, tu dius, la societat ha canviat, no? Mm. Però pot sobtar precisament que, que, que en un moment donat naixés i naixés amb molta força i que, i que arrelés aquí, que arrelés en projectes, en projectes diversos, no? Sí, fet, sí. Va ser... La idea és que més enllà que era anat, però la idea era poder arribar a fer com, com si fos un, un barri un barri que fos tot només de, de lesbianes, i això ja et diré com. Primer vam, crear amb la Gretel el Centre d'Estudis de la Dona, perquè ella tenia molt clar que si les dones no coneixíem, no teníem educació complementària, no, no educació d'escola, de, sinó complementària de textos i de gent de fora i d'ideologies i coneixements, no, no avançaríem. I ella es va preocupar i es va interessar molt a, a crear el centre de documentació. I com que ja veuràs que t'explicaré més d'una vegada que era molt i molt i molt i molt col·leccionista, que era excessivament mega col·leccionista, doncs tot, tot, tot ho guardava i tot ho feia. Llavors vam haver de crear el centre d'estudis perquè teníem molt material a disposició de la gent i què vam fer? Doncs vam buscar un pis gran i nosaltres ens vam instal·lar en, un, en dues habitacions petitones, un pis d'aquests de l'Eixample, i llavors tot era centre d'estudis. Vam fer de tot, a partir del centre d'estudis vam eh, ja crear el butlletí, que era un, un mitjà de, de, de comunicació, de difusió. D'allà es va tornar a formar l'Assemblea de Feministes Independents que s'havia dormit. Vam fer la primera escola d'estiu, vam crear l'associació la, La Nostra Illa, que és, encara, encara perdura, aquest any són els 26 anys, Uh, I més, llavors ja vam no, començar no, no, a crear parar, les revistes, les revistes de, de l'Abris, les revistes de la Red de i després, 10 anys seguits, la que ha sigut més llarga i més, més completa ha sigut el Laberint, la revista Laberint. Com t'he dit... Si vols, després tornem una mica, però a mi m'interessa molt també, ara fa, fa un moment deies, no?, veu crear el Centre, el centre d'Estudis de la Dona uh mhm. -huh. i el que veu fer és, com teniu tan, tanta documentació acumulada, veu agafar un pis i us veu instal·lar, no? Era una mhm. manera de militar també sí. i a més a més jo crec primer que s'ha perdut, però també era molt Gretel, no? Un, sí. una, una manera de veure la vida molt integral, molt, molt holística. Molt, I, molt. Era, I era, clar, de fet era, clar, era una persona curiosa, no? És allò de, com era la Gretel? Clar, era una, una Gretel, diem, organitzadora, activista, intel·lectual, va estudiar filosofia, era del País Basc, eh, eh, va néixer en ple franquisme i es va desenvolupar tota la seva tasca política al franquisme. El, el seu pare ja venia d'Àustria, no? fugint del nazisme, és a dir, com es va, va anar conformant-se precisament? Sí, ella eh, tenia, donava molta importància a la seva educació, que va ser l'escola alemana d'aquí a Barcelona, perquè el seu pare era austríac. I ella va mantenir tota la vida les dues nacionalitats però també eh, tenia un esperit tan, tan revolucionari, tan, en dèiem, ara no se'n diu, però abans en dèiem contestatari. Tenia, sí, tenia un esperit contestatari i tot ho havia de qüestionar i tot ho havia de, de, de posar en dubte i, i de, de fer recerca per tot. I llavors ella eh, va començar ja, eh, només en arribar a la universitat ja va crear un grup de, de poesia, un grup de, de, de música, i era integradora al màxim al màxim amb tots, a tot arreu on anava, on, arreu, on, on era. I, jo sempre feia grups i sempre aglutinava i sempre eh, la unió i la unió i el vincle entre les dones, sobretot, sobretot el vincle entre les dones, que era la seva màxima i la seva idea de poder que les dones ens entenguéssim, que col·laboréssim, que ens ajudéssim, que ens potenciéssim, sempre, sempre, sempre, sempre era la seva màxima. Era una gran col·leccionista, era una fumadora empadernida, era una bellíssima persona, que, i què t'he de dir? Que no sàpigues, eh, eh més d'una assemblea eh, la, la capgirada i la girada eh, ella sola. L'armava ella sola. <laughs> L'armava ella sola, i, i, sí, sí. I feia, anar, I feia veure moltes coses a la gent, perquè sí que tenia una, una ampla visió, és veritat. Ella havia fet filosofia i, i tenia, no sé, també tenia el do de, de la paraula molt, molt, molt, i, i és clar també l'estar amb les lluites i així, a les, primer, a les, a les primeres jornades catalanes de la dona ella hi va assistir com a públic, dir, i d'amagat del seu partit, que els van prohibir d'anar-hi. Sí, perquè a més a més ella, clar, una mica, els tòpics que es van muntant quan, quan una persona representa molt en un àmbit, no? Clar, sí. la Gretel era la, diem, la, la que liderava o la que organitzava el, el lesbianisme separatista, però ella havia estat al foc, o sigui, el Front sí, Obrer de Catalunya sí, sí, sí. i el Moviment Comunista de Catalunya, sí, és a dir, sí. poca broma. Eh? Poca broma, perquè per això va ser anterior, clar. I llavors ja a Granada, ja les, les primeres jornades estatals a Granada, ja hi va participar amb una, amb una ponència ja va... Eh, d'allà ja se'n va sortir tot el feminisme de la diferència. O sigui, ja va posar la llavor perquè, perquè sortís el feminisme de la diferència les dues vessants de, del feminisme que han imparat fins ara eh, tot, tot el nostre país, no? Eh, d'allà, o sigui, és d'aquella font, no? El, 79, a la jornada 79 de Granada, a Granada ella, sí. ella fa una ponència sí, i, on, parla, precisament de marxisme, de classe, però també de les contradiccions que tot això comporta a una feminista, no? Exacte, i de l'obediència a partits, que era la seva dèria de què? no, no, no, no, <laughs> clar, perquè suposava una obediència a una estructura que, si no masclista, mixta, i d'això en fugia, però com de, de la crema, no? la idea era que fos tot només de dones i, i el màxim possible. Per això després ja vam, anar, ja vam crear la primera escola d'estiu de dones, on, eh, per cert, que la varen fer en una granja escola aquí a Sant Celoni, hi havia un noi que era monitor i ja vam demanar que, que aquells dies li donessin festa. Sí, sí, i va ser tot, tot, va ser molt bonic i, i molt integrador, molt maco. Vam fer molts cursos i, i molt bé. I allà ja vam fer la primera escola d'estiu. Després ja vam crear la, la nostra illa, una de les companyes, i amb la Gretel també, i la nostra illa és una associació cultural que encara ara es manté, també dintre del, de l'àmbit de que la gent que hi són i que la porten ara últimament també són separatistes, vull dir que són també lesbianes separatistes dintre, ja et dic, dintre del marge que ens deixa la societat. No? Què més han creat? Les revistes i, i, tot, i papers i ponències, i això és el que deia quan va anar a Granada, que, esclar, ella feia ponències a totes les trobades, a totes les jornades, a totes les conferències, i la cridaven de tot arreu perquè anés a explicar i, i anés a explicar dels temes que, que anaven sorgint d'actualitat a tot el moviment i a tot Espanya. Se'n va fer un tip. Bueno, de fet, era, clar, era una gran activista, era militant feminista, militant mm. per la pau, va ser sí. també, va, sí, sí, sí. va formar part del DOAN, és a dir, era una persona que te la trobaves a tot arreu, però a més a mm. més, és, és això que tu deies, feia ponències a tot arreu, però no eren ponències de, de pas, diguem, sinó que eren ponències no, no, no. amb un contingut... Amb, I amb un mm. sentit i amb una direcció, evidentment, encaminar i, i fer conèixer a les dones la, seva, la, la potencialitat que, ten, que tenim cadascú. Sempre anava per a favor de les dones i sempre el vincle i a crear vincles i a crear llaços i, a, eh, i a eh, fer xarxa, bueno, era, era la seva dèria, era la, era la, la seva idea. Per això que eh, dintre també d'aquesta corrent i de lo que era, per això també hem anat acumulant i vam anar, llavors fem fer el centre d'estudis, que va fer uns anys a, a on vivíem, després el vam traslladar al carrer Regibonet, i allà hi havia dos o tres locals mm, buits i a disposició i la idea que no va sorgir que tant de bo que hagués sigut poder l'inici d'un barri, hi havia una noia fustera que va estar a punt d'agafar un local i fer una fusteria, una noia que volia posar una perruqueria i una altra una acadèmia. I nosaltres ja hi teníem els centres d'estudis i, i la, la cafeteria. O sigui, ja, ja hi va haver el que en diríem com un embrió de, un ini... però no va reixir, no, no vam tenir sort, perquè, és clar la vida no és fàcil <laughs> i aleshores encara menys, no? Però la idea de poder fer un nucli, un mini, una mini ciutat, un mini barri, sí, que hi era i, i, i volíem, però, és clar no vam arribar. El que va anar fent sempre, sempre és sempre totes les lluites, a totes les dèries, a totes les jornades, bueno, totes i totes participant activament i creant i aglutinant grups i grups i grups i, i de tot. Sempre no tenia mai un no per ningú i sempre davant de tot, sempre Però liderant. va ser, va ser molt avançada en el discurs, no? Perquè jo, jo que ara una cosa que sembla normal, no? Eh, el, en, en el moviment LGTB eh, parles d'heterosexisme, no? però jo va ser la primera vegada, quan, o sigui, una de les primeres vegades que vaig sentir heterosexisme, i era de la boca de la Gretel, no? ja ah, parlava sí? de patriarcat, però parlava d'heterosexisme, sí, sí, no? jo era sí. Molt, bueno, molt joveneta. Sí, i, fa molt, i va, de veritat que, venia... que fa molts anys que, que en parla, no sí, perquè no, tu no, tinguis no. molts anys, sinó perquè ella, no, no, no, ella ja parlava. Anys, jo era molt joveneta, però ella ja parlava i, clar, ara és una cosa totalment normalitzada. Sí, no? I és allò sí, que dius, ostres clar, que no visionària, no? però sí avançada, sí, avançada en el sí. discurs. Precisament sí. era introductora d'un discurs avançat que era, venia bueno, ella, l'Europa. Ella, ella també ja va ser, ja et dic, la primera que ens va anomenar l'esbenisme separatista, perquè així que va conèixer els textos de la Mary Daly, de seguida ja els va voler traduir, els va voler eh, difondre i, i bueno, vam participar en totes les, de, a partir del 90 fins al 98, així, a totes les fires del llibre feminista, o sigui que, que era una, de llibres, bueno, per, per dir-te, un camió sencer de llibres, eh, que n'hi han per tot arreu, n'hi han, en vez d'anar a la universitat, vam haver de donar també a una biblioteca pública de Sant Celoni, aquí la, al Centre de Documentació de Cala Dona hi ha moltes monografies, encara moltes que han de venir, perquè encara les tinc amb caixes, bueno, molt, molt, molt, molt, perquè donava molt valor als llibres i molt, molt, molt, i la difusió i, i que tothom, i que no parar i no parar i no parar de, de lluitar, de, de ser a tot arreu, de, de denunciar qualsevol injustícia, bueno, era la primera. I, tot, sí. tot i que no era l'única, jo, record, jo sempre que recordo la Gretel també me'n recordo de la Ilis, no? com, sí. com un intent no reeixit no? De, de, de tenir una internacional d'associacions de, sí, sí, sí. de lesbianes, no? I, que, i que inclús vam, bueno, vam arribar sí. a fer aquí a Barcelona una, setmana. unes, unes jornades sí, eh? sí. De, que van durar una setmana, que van venir gent d'arreu del món, sí. i que era un intent precisament de, de, sí. bueno, no del lesbianisme separatista, però sí no, tenir, era... però tenir un, un, un moviment internacional diferenciat diem, en aquell moment de la ILGA, no? De, sí, sí, propi, sí, perquè això venia després... Primer vam fer la primera setmana de lesbianes de Barcelona, que, que ja sí. va ser un gran sí. èxit. I això, després, la Setmana Europea, que amb un intent d'això, de, de poder fer una xarxa exclusiva més, de, més lesbianes que no fos mixta de la ILGA, com dius. Sí, sí, la vam fer a Sants, també, no? Bueno, però era, sí. la, és, és una mica una idea en el sentit aquest del que, del que apuntaves, no? que, que vosaltres predicàveu, no? <laughs> però, sí. però, però per una altra banda també era, era un intent molt unitari, era una... Ah, no, no, d'aglutinar sí, era, era, teníem, és, és que era una dèria amb la Gretel també, eh? de, de, de, de que tothom donar a conèixer, de, de, de, de, de que es coneixés tothom, de, de ser-hi, de que vingui, no marginar mai a ningú, però amb extrems, extrems d'aquells que dius, no, sisplau. plau. però tu també formaves part d'això. No, jo sí. No només va ser la seva companya de 18 anys, sinó no, abans sí, et sí. parlava d'història i de biografia, sí, i tu sí. també hi ha un moment que s'ajunten la història sí. i la biografia, ah, sí. i tu formes part de les dues coses, sí, no? en, aqu en aquest cas sí, I, això sí. I, i en, I en aquest sentit de, de la unitat també, no? Hi havia tots els grups, hi havia el Labyrinth, hi havia la Red mm. d'Amazones, hi havia la Nestrella, mm. però també veu formar part de, bueno, per exemple, de la creació de Caladona, sí. com a espai de, de dones, com a espai feministes, feministes, i del grup de lesbianes sí, feministes. Sí, sí, sí, de tot, de tot. És que allà on hi ha, encara ara, si jo puc, per poc que pugui, si hi ha un esdeveniment, una cosa lesbiana, doncs i, i, i jo hi, hi he de ser, <laughs> hi vaig, hi he d'anar a veure, i de, de veure què, sí, perquè eh, som tan poques, deixa't estar. No és que siguem poques lesbianes, som tan poques les que sortim una mica a moure'ns, que esclar, mm, vulgues que no, també ja acabes coneixent-te. I no és que hi hagi poques lesbianes, hi ha moltes de lesbianes, però conscienciades i una mica amb intenció de, de, de la reivindicació, tampoc no són tantes, no? Tots aquests intents, no només unitaris, sinó també aquests intents de, bueno, de que el lesbianisme es veiés, no? Mm. Amb, amb, amb cos propi, mm, o amb discurs propi també, i amb, amb, bueno, amb amb especificitat, no? que es mostrés. Sí, sí. Tu creus que, que s'ha perdut aquesta batalla? En, en... Una mica sí, eh? Una mica sí, perquè ja va, es va, quan es va començar a difondre una mica el feminisme de la diferència i ja es va començar que, que es, es van difondre molt els partits, aquells més minoritaris, i va haver aquesta, aquesta pseudodemocràcia que patim. Sí que la uniform... bueno, no ens barallarem i totes som iguals i tothom és benvingut. És clar, bueno, som feministes, va, sí, doncs va, també totes, totes a una. Bueno, ara, què? Jo he sentit, i, i dins l'estament que estem a cada Dona, en una assemblea, bueno, ara les lesbianes també, bueno, i què? Jo ho he sentit, i és clar, acabes dient, bueno, va, si al final el que, el que interessa és la reivindicació, doncs que és feminista, doncs va, totes som feministes perquè totes ho som, tampoc no podem pas dir que no ho som. I sí que això sí que ha perdut entitat lesbiana, n'hem perdut, és veritat. Jo diria I que sí. I en el moviment LGTB també hem perdut. I el o moviment hem, LGTB guanyat hem guanyat. En el LGTB jo diria que hem guanyat perquè en, dins del moviment sí que se'ns té sempre presents, no has d'aixecar el dit per ser-hi. I en canvi en el feminisme de vegades has hagut d'aixecar el dit per ser-hi. I el moviment no, a la, dintre del, del l'olla aquesta LGTBIQ no sé què, aquests no, hi ets. Eh, tens, almenys jo m'hi he trobat així, eh? i em sento així actualment. No. I aquesta, diem, feblesa que et dona la invisibilitat, eh, tu creus que també és el que no ens permet tenir una memòria històrica que ens permeti pues, res, recordar coses que fa tot just 20 anys que han passat? És que, què et diria? Que, la, que el jovent, les, les lesbianes joves, no tenen necessitat d'una visibilitat. No la tenen i aleshores això doncs, ens porta a que el, el no tenir necessitat de, de visualització, de, de reivindicar-se, frena, frena la presència, evidentment. Jo penso que, que és això. És clar que hi hem guanyat amb tranquil·litat, si tu vols, entre cometes. Sí que hi hem guanyat, socialment. A veure, jo vaig estar 30 anys que a casa meva, no vaig dir ni una paraula a casa meva, la <laughs> veritat i, i en canvi ara tinc la meva companya ve a casa i, i, i tan ben acceptada, tant ella com jo, hem tingut cap problema de, de res, de res. I la tranquil·litat d'ara, també t'ho dic, no era la d'abans. Abans anaves una, amb, amb compte, amb temor, vigilant, sempre, sempre alerta, i en canvi ara doncs, vas en tota la tranquil·litat. I aquesta tranquil·litat per mi, eh, és com una relaxació de, la, de formar part d'una entitat, d'un col·lectiu. Això, això ho hem perdut. Això ho hem perdut. Perquè fes una cosa de lesbianes ara, sí que et vindrà alguna més jove i, i més, més inquieta i, i més reivindicativa i et vindrà però la majoria de lesbianes joves, ah, no, no ja està superat, ah, no, feminisme, hi ha moltes festes, hi ha eh, espais... Hi ha... Sí, però eh, no, només és, és el, el, el, lligar per lligar o la música per la música i prou. No, no és per reivindicar ni, ni els no, hi ha contingut polític. No, no, no, no, no, no, no. Aquests llocs de nit, ara últimament, últimament no hi ha anat eh, gaires, però bueno, no fa tant ni, de, de reivindicar políticament res, eh? No, no els atabalis ni els facis anar a cap manifestació, ni els facis portar una pancarta, però què, ja, ah, però què dius? Tot, no? <laughs> Què dius? <laughs> què dius, no, la iaia aquesta? <laughs> sí, sí. I, bueno, doncs, eh, arrel de tota, això, aquesta lluita i tota aquesta vida, clar, no ho podíem pas deixar perdre. I què vam fer? Doncs vam agafar tot el, de, tot el que teníem de documents i de, d'identitat de la Gretel i ho tenim posat aquí a disposició en el Centre de Documentació de Caladona, perquè, és clar, tampoc, cal, tampoc es pot perdre una personalitat, com deies tu, una personalitat així, de, de, tan marcada i tan forta i, i que tan bé ens va fer a totes les lesbianes, perquè, és clar, eh, en, entre ella i la Carmen Suárez van ser les dues primeres que van donar la cara a la televisió. Eh, no sé quin any era, l'any 80 o una cosa així, a la televisió estatal de tota Espanya. No és fàcil tampoc ser la primera i, i que, que et puguin senyalar, no?